Moin zusammen bei Pucks Sustainable Lifestyle. In diesem Videoblog werde ich euch jede Woche in einer Folge zeigen, wie man nachhaltig und ökologisch leben kann und das Ganze auch noch Spaß macht. Morgen werde ich in der ersten Aktion den ganzen Schrott, der sich bei mir angesammelt hat, zum Recyclinghof bringen und zwar mit dem Car2Go. Das ist neu in Hamburg und mit 300 Autos, die in der ganzen Stadt verteilt sind, werde ich mit Sicherheit eins finden, was in meiner Nähe ist das kann ich mit meinem Führerschein aufschließen und minutengenau mieten. Das Schöne ist dann, dass ich das Auto einfach, wenn ich fertig bin, irgendwo abstellen kann. Mal gucken, wie das läuft. Damit ich jetzt ein Car2Go finden kann, gehe ich auf www.car2go.com, logge mich ein, wenn ich noch nicht eingeloggt bin, und über den Car2Go Finder sehe ich auf einer Stadtkarte, wo die nächsten freien Autos sind. Ich werde es jetzt buchen und damit ist es für die nächste halbe Stunde für mich reserviert. So, da bin ich. Da habe ich meinen Car2Go gefunden. Jetzt muss ich hier noch meinen äh, Führerschein an den Scanner halten, am Fenster und dann kann ich direkt losfahren. So, das ist meine Ladung. Das hätte ich schlecht mit dem Fahrrad transportieren können, aber hier passt locker rein. So, da steht das Auto wieder. Ich Habe die Miete beendet, konnte meine Sachen abgeben. Leider hatte ich keine Drehgenehmigung, deshalb konnte ich nicht im Recyclinghof drehen, aber das war ziemlich einfach. Jetzt wird einfach nur noch das Geld abgebucht von meinem Konto. Ähm, wie teuer das war, weiß ich jetzt nicht. Ich schätze mal so um die 5 Euro.